T 零一和 s k 零二的话，感觉现在货比较少。看一下它盒子，第一次，真是第一次，它是有长。 游戏场地纸一张，然后以及这个基础规则书一张，然后我们看一下，拿出第一张、第三一个规则书以及场地纸，三十个场地纸。

是白色月。髓。 不行的。圣斗部的云女团，四千的攻击力非常强。呃，这套卡之前跟其他人实战过，都非常强。这个是可以解锁的，你可以将卡组中的一张风车守望者以外的圣斗部单位将其加入手牌。这套牌里面几乎都是圣斗部单位。圣斗乐器工匠也还可以，都还都挺四张乐器工匠。 这副卡里面有四张风车守望者，上斗部的作曲家有四张，然后风车的修补匠，这个这个还可以吧，只能说飞金，它可以代替那个蜘蛛三费，上斗部的信使，拜拜，上斗部建筑工。 色鹿布这个有点像，不是说色鹿布这个绿色的玉组，涉足于风这个玉组的话，打起来有点像炉石里面的德鲁伊，可以咆哮一波。你们看后面有一张卡，相当于那个咆哮一。 小号这个风车故里就是相当于炉石里面的那个那个什么来着？那个咆哮，因为你看一下，回合一次，然后是所有生物不单位加二和加两千冰火的英勇和界面，是不是有点像咆哮？这里给了四张风车故里，这个声乐器它少了一张。 这里给了小号、竖琴和古筝，但是他少了一张那个，少了一张那个什么鬼。然后这个色诺布，这个需要色诺布卡有十张以上，然后你的神市区色诺布六张，然后你那种乐器有四张就已经可以达成那个，就是是吗？待会儿其实我。 一张那个小号小号有少了一张那个什么鬼嘛，长笛还是什么？啊，这两套放在里一个 s T 零一，一个 s T 呃零二。那我们看一下，老板还送了一张卡，叫做被唤醒的树精灵，呃，感觉还可以吧？毕竟是一张 P r p PR 很帅。 看一下这个官方的免费体验卡的玉足，这个是红色玉足，玉足里面也有，就是这个卡它上面有 free，然后它的那个。 어? 直属卫兵，华为华为夫击小队，四张闹市看守一这个有用。第二王女特丽很强的一张卡。这张卡可以让你主动进入城市。呃，那个女神话，无名的铁匠，这个活动家人。 那个非 free 的，这是 free 的，这是非 free 的。我们看一下右上角的区别。呃，非 free 的它是 story 卡会，这个 free 的 story 卡会比那个非就是正版的多一费，这叫做官方官方盗版。 魔索讨伐，魔兽讨伐，提亚，提亚赛斯的强枪。好的，这一套就是红衣组所有的东西，然后现在红衣组所有的东西放在这里，这一套正选。 可以体验卡组，其实这套正学也是这个神识，然后这个东西，给其实不用，不用拆这个，给你看这个，其实一样，这一套之前打过的卡给你看一看好了，南征军。 犀牛，传是传令兵、圣盾兵、盾兵、盾兵。这个其实一般般。男征军步兵比较有用的是那个工兵，工兵比较有用，因为他可以把那个南征兵、工兵以外的这个这个值，呃，三以下的圣王国非神士大外卡将其放置到战场上，这个真的非常强。 千面天使团也挺强的，它带有那个千面女神的微笑，可以。我这些都是 free 卡，这张卡也挺强，圣斯诺，也就是刚刚这个盒子。 视频，本期视频就结束了。嗯，欢迎收看之后的关于 ST 零三、ST 零四的开盒吧。呃，说不定以后还会有补充包那种。现在神社补充包叫 BT 系列，什么 BT 零一、BT 零二、BT 零三，出了第五弹了吧？说不定还会有数字包系列的那个开盒。 大家不要期待，反正会跳票拜拜。